Volevo fare un saluto a sportsmall.it, siete una delle tante vetrine dove si narra, si racconta, ci si può informare sullo sport, tenete duro, state sintonizzati.